زمان واحنا صغيرين كان في لعبه اسمها حرب الفراخ كنا بنقعد نحدف الفراخ بالبيض ادلب في شهر واحد اتضرب عليها اكتر من 14000 صاروخ واحنا اصلا واحنا صغيرين عشان نوصل لل level الوحش ونحارب الفرخه المجنحه ما كناش بنضرب ربع العدد ده رساله للسيد بشار الاسد وحزب الله وبوتا مستعد اتبرع واسطب لكم حرب الفراخ 2019 وببجي على اجهزتكم في مقابل انكم تتبطلوا تعاملوا السوريين على انهم فراخ هتلاقي تحت link ين. link تحميل حرب الفراخ 2019 و link دعم وانقاذ السوريين في سوريا تقدر تتبرع ولو ب 80 جنيه